茶叶茶可以吗？喝喝茶啦。嗯，喝茶舒服，养胃。今天跑了十一单，丫头。哎。老规矩，你猜一下我多少钱？除了茶叶，要不要红茶？不要红茶。红茶。好喝。要绿茶。跑了多少钱？跑了八十多块。不可能，十一单就有八十多块。今天单很贵啊，都是九块八块。 小五刚接了个曼宁州那里的七块一，现在还在送。这是茶叶的今天一哇，我一次接五个单。哎，那个那个人做货做了二十多分钟，搞得我超时了。钱啊！不过我上报了，说他出长班，不知道到底扣不扣，还扣不扣绿茶没有啊，就只有普洱。硬是把电动车跑了一点电都没有回来。最后一单是从。 我刚送到那个。怪不得人说下雨天这些跑外卖的。昨天有个人跑了八百块啊！哇，一天啊！不是，还是一下午，晚上还没算，后面不知道跑多少。他是很熟的那种人，专职跑的。快递外卖在这里，放在这里，在里面打球的。掉了。 小样小小样子已经通了啊！今天下午跑了九单了，一个小时不到的时间，太快了。感觉，感觉这个跑外卖会上瘾的，跑着跑越单越跑越多越上瘾，而且时间规划的好的话，根本就不会超时，这样还是挺爽的。赶紧再去接单去了，不多说了，抓紧时间吧。我这电很充足啊。 满的，随便你充。你要吃什么？还有两个。又亮豆腐。跑单的途中遇到他们几个在这里玩啊，我就过来看一下，正好手上也没有单子。我叫你。吃蛋糕，吃蛋糕。学得好快，看着你压扁，他也压扁了。 我的证件在哪？我有天还送了一个这里的，下下雨天，做了卡马王子坐着吃饭，他居然给我派个单。卡马王子，这一餐吃的有意思，在卡马王子吃早餐的，给我派个件，这么方便，我肯定要送上。第一段分。 好棒，我的宝宝好棒，点赞。